ион алмашуу реакциясынын жүрүү шарттары натридин гидроксидине туз кислотасын кошобуз реакцияда газдын бөлүнүп чыгуусу ион алмашуу реакциясы аягына чейин жүргөндүгүн далилдейт